Vipi leo kwenye Get Info ya Stein TV na kusogezea story ambazo zina trendi ulimwenguni kote. Msanii kutoka Nigeria banaboy Boy amemchana rapa Marekani B ambaye alidai kuwa hamjui banaboy Boy kwa sura. banaboy Boy amemchana Bia kwenye ngoma mpya aliyoshirikishwa, ngoma ambayo imetoka siku ya Ijumaa Aprili saba na ilikuwa ni kwa ajili ya kutoa heshima kwa marehemu rapa kutoka India Sismouth. Nilimsikia mpuzi anasema hajui sura yangu, kila wakati amekuwa kwenye DMS zangu Mera na Mera. Bana Boy pia amemchana ex wake Steph Lodon ambaye ameimba kwamba nilimwambia ex wangu imekwisha sasa, niko limunguni kote